حمود حمود حمود حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حمود قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم يا احمد حمادي يا احمد حمادي Oh my God, nigga dog. Okay. I'll go. I'll go to the cloud. <laughs> no, we're good. We're good. We're good. Don't worry. All right. you Let's sing Old MacDonald, okay? Okay? Okay. Here we go. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a cat. E-I-E-I-O.